Pošto je sezona lovana sendacija na primaku, da ne kažem još malo, ove nedelje ćemo ovaj, malo pažnju posvetiti tehnikama pucanja s karabinom. Za početak ovaj, ćemo da probamo ovaj, s ovim štapovima, a poslije ćemo ovaj, odraditi i, neke druge malo nekonvencionalne tehnike. Pojenta priča je da ovo raširi štapove na neku visinu koja ti odgovara, stavljaš pušku Ponudite ono varijante za brzo delovanje, što si najmobilniji. ako imaš varijantu da je dalje, pucanje, onda raširiš štab, namestiš se i ne Najbitnija stvar, kad pucaš, gledaš u metu i ne misliš o pucanju, samo metu. I uvučeš, kidaš, te puška iznenadi. To je uvijek recept za, za pogodak. koji Sljedeća pozicija ovaj, koju ćemo da probamo je pucanje sedeći. Najčešće neko čekanje, mi ga koristimo uglavnom kod lisica. Znači najbitnija stvar da su oba ruke na kolenima. Tavim tim smo najstabilniji. Gledamo metu. I opet, najbitnija priča da ne misliš uopšte na kidanju, nego samo o meti. puška te iznenadi. To je najbitnije. Znači, prst ovim delom treba povlačiti kidač. Znači opet izdah, u trenutku kad izdišemo, tiskamo kidač, pucamo. Pozdrav svima. Ovaj deo koji već želimo duže vremena da aktiviramo, a to je Wine Sivija kuhinja. je ovaj nedelje ćemo spremati sljedeće U Početak samljali smo srnetinu, znači ima raznog mesa i kaktine i, i malo mešanog. I kao dodatak dodajemo svežu slaninu. Otprilike neki odnos 1 na prema 1. 100 grama smese i 2 grama soli i 2 grama vode. Znači na 2 kile 10 grama soli. Znači idemo jedan posto. просто Бивера. Сейчас, ну, поля руки. Idemo posljednje ture, da dodamo malo šlanine. Izmijeli smo slaninu. ostala je prva tura, pa vidjet ćete dalje kad se budu utakmica. Sad smo ih i oblikovali. Istine, kao bih ti rekao, kod. klub ima pravo ti ljudi. Ma nisam najgori. Tako se popne, samo da mi se koncentracija dođe. Bilo da sam bio gladan. Ja sam bio gladan. To ja svakom dam. Ні, да, не все.